No niin, terve terve. Me ollaan kokoomusristelyllä täällä ja täältä löytyy tuttuja ehdokkaita. Morjes. Moi. Selityksi Jyrki. Missä Jyrki päin sä, sä olet? Hirven Salmi, Itsenäinen Hirven salmi. Mikäs näissä vaaleissa on tärkeintä? Mä luulen, että jos ei palveluista puhuta, niin silloin on väärät vaalit. Palvelut. Mikäs palvelu ennen kaikkea? Koulutus vai sosiaali vai mikä? Pieni kunta, niin siellä puhutaan sosiaalipalvelusta vanhat ja nuoret. Hyvä homma, Jyrki. Oletteko saanut numerot jo? No, 42. 42. Hän oli Jyrki